Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni topik sedih sikit iaitu akaun TikTok Yasin Brown telah di ban. <laughs> Ah, di punca lah. Dia cerita dia jadi macam ni. Ah, kalau hangpa tengok Yasin tak tahulah boleh Yasin tak info Yasin sini tak Yasin, Yasin kena cari balik lah Sebab last uh, ah, Yasin tik Talk Yasin tu ada follower dalam seribu 1000 seribu seratus, something something lah. Lepas tu dengan ada view video view yang paling tinggi iaitu ribu view. Yang tu yang FYP kot. So Syok lah kan Maksudnya setiap hari ada follower baru Follower baru Like video baru So sonok lah Tapi nak ya, nak jadi cerita Itulah account TikTok Kena bel, kena ban pula kan So Yasin pun pelik Pasal apa kena ban kan So Yasin teringat Budak ada anak-anak Yasin main Main TikTok sebelum tu Malam tu Sebab pagi Kena pagi Selasa Malam Isnin tu uh, Anak-anak Yasin nak main TikTok So Yasin scroll balik Foto bila saya scroll foto saya jumpa lah ada video sebab bila set TikTok dia ada apa dia save video tu lah so ada dalam tujuh video lah tak silap ah, ada tujuh. so selang antara video tu saya tengok detail 9.44 malam 947 951 952 952 juga 953 957 So dalam masa dari 44 sampai 57 So kurang lebih bawah 15 15 minit macam tu Eh 10 minit lebih kan 10, 13 minit Ana isi spam video sebanyak 7 video Kat akaun TikTok So mungkin dari situ TikTok tengok Dia apa Dia naik ni ah. Your account has been permanent banned due to multi multiple violation of community guideline. So dari situ lah rasa oh mungkin sebab anak isin spam video <laughs> sebanyak 7 7 video dalam masa 13 minit. Nah, so mungkin kat situ TikTok dia dah strict kan ataupun sebab dia detect budak upload video banyak kali sangat. Nah. So kat sini untuk nasihat pada semua orang lah kalau pun nak upload video jangan upload secara itulah secara direct banyak macam tu sekali at one time lepas tu jangan guna budak-budak kot sebagai content dia kan dah tak pasal-pasal hilang <laughs> account tiktok <laughs> so dia terpaksa lah kena buat baru account tiktok dan itu saja kot They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Apalah nanti kalau isi bayar konti tak, apa follow balik tau. Alright, itu saja ikut video untuk kali ni. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.